最初にねちょっとねちょっと待ってちょっと待って怖しいやそれいやなんでこんなことなんだろうこれはなんか仕込んだでしょやってないやおかしいじゃんだってこんなことなんなかったじゃんでは <laughs> ようこそ原田の前いらっしゃいました乾杯乾杯 はいお疲れ様ですお疲れ様です <laughs> なぜ2つ持ってるか <laughs> 冒頭見れば分かります <laughs> はいあ1年ぶりの原田さんのビールあでも美味しいな美味しいですね原田さん何年ぶりやろうコロナ前からですねでも格ゲー連合連合でオンラインでやってますよね、うん、そうだからオンラインでやってるからあんまりそうなんですよねあんまり離れてる気がしないんですよそんな というわけでじゃあ最初のトークテーマはい小田さん幽霊見えますかいつもの来たな先に聞いとかんとね忘れちゃう忘れちゃう忘れちゃう必ず聞いてるんですよゲストいや見たあれもちっちゃい時はありますけどねあ本当にちっちゃいあのつまり今は別に霊感があるとか見えるわけじゃないけど見たことがあるってことですねそうですどどどういうの見たなんかねこう 親と雑魚寝してたんですよちっちゃい時に、はい、家で小学小家で、夜です、あまあ雑魚寝しますよね子供が、あそうこれは海アメリカの人とかにはいまいちわからないと思うけど、日本は日本はアメリカと違って赤ちゃんの頃からどれぐらいかな中学校になるぐらいまでですかねあれね小学校のぐらいまでまあ、小学校ぐらいの時、まではみんな10歳ぐらいまではみんなとにかくねあの親、と一緒に寝るんですよ、そうそうそうやるやる、ね、おかんの上にこう、夜 うわってあのもう絵に描いたようなお化けがいましたえそれは黒い黒い影ではなく青白い、えー、青白い青白い、えそうそうそうもうあのえなんかその今言ったようにね黒い影とかって結構聞く聞く聞く黒い影が覆いかぶさるはよく聞く青白いは青白い僕は聞いたことないですねあんまり発光してるじゃないですかもういやアニメでよく見たような見るようなやつですあそ あのババアですかジジイですかそれはねちょっと分かんなかったディテールまで分かんなかったんですけど人人型人型なんですか人型がこう、よよく見たらおかんがブリッジしてるとかいや <laughs> え <laughs> いやいやあのねもうほんまここういう感じです典型的なでどうしたんですかそのもう見見なかったことにして寝ることにしたんですかそうなんですよ怖すぎてヘタレでしょあかあかんもん見た <gasps> と思ったんですか あじゃ相当ショックだったから覚えてるんですねそそのシーンを覚えてるんですよ見たシーンはへえ熱かったんですよ鉄拳セブンも KOF もいや面白かったですね、うね。もうすごかったっすよだから鉄拳セブンは玄也君がそれこそ、うん 喋ってくれてね、実況してたんですけどだからもう暑くて暑くて原薬も暑くなっちゃっていやもう手汗びしょびしょになっちゃってね <laughs> いや本当に誇張なしに久々にだから鉄拳セブンだけで言うとあの韓国のセイント君が、うん 彼はなぜか知らないけどルーザーズから這い上がってくる男なんですよ彼はなんか一回負けないと手がつかないですよはいはいはい、うん、そういうこと多いですねそういう選手いますよね、うん、不思議とだから2016のあのザーキング・オブ・アイアンフィストも、うん、セイント君はルーザーズから這い上がってチャンピオンになってるんですよねだそれ以来かな久々に決勝戦まで這い上がってきて日本の渡辺君とやってっていうのを原薬が実況してたんですよ、ね、実況してたんですよ、ね 熱くなってていやいやあのあですよ熱ければ熱いほどギャラが上がるシステムにしてほしいですよじゃあもっとすごくなりますよ <laughs> めっちゃめっちゃ取れてた声量でいやでも本当セインとあれなんですよねそのちょうどエボに絡んだイベントだったので今回がでそのセイントがあえっ、ー、とどう忘れちゃったな2016のエボの優勝ですね 2016の優勝、うん、エボねエボ優勝したで2017エボ準優勝なんですよ、うんうん、なんで優勝準優勝ってしたのって多分鉄拳ではないえ2016鉄拳そうそうそうそうです多分2016はね千斗君すごかった年なんですよねそうなんだあそうだっけ2016だっけあれえ2016って2016サイドじゃん16だと思いますよエボチャンピオンはサイド、うん、サイドーのマンダレーベーじゃない時 漫画のイメージじゃなかったかな何だったか1年前多分ねそのあれですよね時戸さんがストリートファイターで優勝したのが2017ですよね、うんうん、でその時 JDCR 優勝なんですよあ鉄拳はサイズつかあれだアーケードだった時だっけあえっ、ー、とアーケードですねアーケードアーケード版ーード版 FR うん、筐体でやったんだだからそうそうそうそうですメインだけどメイントトーナメントだけど筐体だったそうそう、うん そうだから優勝準優勝ってしたプレイヤーがグランドファイナルにセインとかね、韓国のセインとか勝ち上がってきて、そのグランドファイナルで相対するのが海外に鉄拳で行ったことない日本の渡辺君っていう構図がすごい面白かったんでしかもそこまでねセインとかすごい勢いでドッタバッタペコス選手とか、そのプロ選手日本の選手たちを倒して上がってきたから渡辺選手きついんじゃないかって思ったんですけど。 まあ、見事勝ち切るっていう逆算であれ流れ的にはねセイント行く流れだったんですよねあれは勝てたのかね渡辺君いやでもなんかあれなんですよねそのセイントが勝ってる時って相手ひよってるんですよね <laughs> 大体こんなことしてくんの、うん、みたいなのを通してくるんでうん、で実際そのグランドファイナルもセイントがそうやって2試合取っちゃったんですよ、うんまあ、リセット前ですけど、そうね、でってなってた時に、 大体の選手はうわ本当セイントきつい厳しい強いって思っちゃうんですけど渡辺君がそこで盛り返すことができたから、うん、やっぱこの結構メンタル的なところ多い気がしますよねメンタルでしょ盛り返すのなんて、うん、あそこからね 大逆転はね、いや多分あ像しなかった見てた人も想像しなかったあもうセイントだろうなって思ったじゃねあれね、うん、いやだからスキルレベルなんてねもうわずかな差しかないだろうから、メンタルは大きいでしょうねあれは続ついたもん見てて、うん、うわこれ何これみたいなあとやっぱそのあれですよね大会でそのグランドファイナルが日韓戦だっていうのがすごい久々だったんじゃないかなと思ったので、うんうん、まあ、そういう意味でもすごく盛り上がった 見てる側も盛り上がれる要素でしたよねてっケんの韓国勢がかなり強い、韓国勢強いですよだから、ま、昔からよく言ってるんですけどこれは多分ね日本のプレイヤーも全員認めるところではあるんですけど日韓ってすごいライバル関係なんですけどねで一発の試合だけの結果を見ると割と拮抗してるんですよ、けどこれこれはもう実は日本の一流どころの選手もこの例え話を聞くとなんとなく認めるところなんですけど、まあ、極端な話なんか100試合 やんないと勝負つきませんみたいなことをやると、韓国の方が強いっていうのは割とみんな認めてるんですよそこはなんか自力が違うというか何だろうねあれね、うん、何なんでしょうね、うん、でもあれもやっぱりその、ね、さっきからメンタルメンタル言っちゃってるけど、うん、その大会もあれですよね原田さんおっしゃってる通り途中途中拮抗はするんですけど多分優勝した回数大規模大会だと韓国のが多いあそうですよねシングルスは。 やっぱりなんかセオリーとかをすごい大事にしてるように見えますよね、ね、その韓国の選手とかその真面目というか取り組みが真面目真面目、うん、ただ KOF ってまあ僕が結構知ってるんででもあえて聞きますけど KOF はどこが一番今強いんですか、うん、ああどうなんでしょうねだここの間のそのサマーシリーズですか、はいはい、でいくとあ北京と同じで日本勢の中に韓国人がトップ8ート。入ってうんはいはい、入ってますね、うん、うん エボとかの北米の大会なん結構ばらけるんですよね国籍が。うん、で2016 2017かな2017の大会だと多分トップ8で7か国いたと思うんで結構7カ国そうですね豊かですよねいや鉄拳だけじゃなく他のタイトルでも7って聞かないですよねないですよねだから KO はねでも市場的にはほら 中国とか台湾とかいうアジア系の人たちがすっごいいるじゃないですかあと中南米がちょっと多いあ多いですね中南米がなのででもそれと強い弱いってあんまり連携して連動してなくて、うん、鉄拳も言うたらヨーロッパが一番強いので、うん、一国だとアメリカなんだけど、うん、で韓国とか日本とかで売れてる数で言ったらそう全体の数パーセントしかないわけじゃないですか、ね、中も、ね、中国ではもう,、うんそうですね、台湾とかではもう、 もう海賊版出したこともないはずのバージョンとかも死ぬほど出てますもんねだからねそうですよねバージョンもね正式のローカライズの名前が違うって怒られましたね海賊版と違うから直せって正式版公式が怒られるってことですよねレベルの人気じゃないですかもうモバイルでもそうですやっぱ KOF って言ったらアジアですよねなんですけど強さでいうとやっぱばらけちゃうんですよねそういう、うん、でもやっぱりその中国とかは強いんですか そうあ強い人は多いですね中国と台湾はなんかこの鉄拳プレイヤーの目線から言うとキングオブファイターズってどこの国が強いんだろうねって話題になるときにそのそ中国ってその中国ってそんなにねその人口比率で言えば鉄拳が栄えてるわけじゃないですよねまあだからんて言うのでも 全体の数が多いからそうそうねその絶対数で見ると、結構いるんですよパーセンテージはそんなに大会にはあんまり出てこない出てこないですよね、うん、そうだから僕らも中国の強い鉄拳プレーヤーって知らないんですよ、うん、なんでなんだろうねいないのかなって話になった時にいや中国は KOF がすごい流行ってるんだよっていうところで帰着結構話題がするんですよねでも中国では個人で鉄拳の筐体とかを買ってワンプレーヤーの何円っていうあの通信料を払っててもいやこう自分ちで 完結ゲームセンターが完結してる人たちがたくさんいる国ですから、日本だといないですよそんな人はい、単価売ってくれって言っては筐体とかを買って、ね、そういうの結構いるんですよ、うん、そういうそういう熱狂的な人はいるんですけど、はいはい、大会に出てくる出てこないっていうところではちょっと違うのかな、違いますよね、うん、あんまり聞かないですもんねあんまり聞かないです、うん、だから慶応フィルターのシャオハイっていうのが一番有名なプレイヤーなんですけど、ね、彼ね 彼がもう向こうで本当にもうスーパースターになっちゃってるんで、はい、彼に引っ張られる形で結構いろんな人がああなるほどなってあれ KOF ちなみになんであんなにいや僕もこれ分かって聞いてますよね視聴者のためにもね <laughs> 僕ある程度分かってるんですけど KOF どうしてあんなに中国でとか台湾とかあの、うん、中華系の人にあの人気を博したんですよね台湾はちょっと分かんない台湾ね結構すごかったですよ台湾バージョンありましたからコピーの <laughs> あの野田さんたちが作ってない、台湾のこう観光地とかが背景になってる、そういうそうなそういう感じなんですねそういうのある作り方っていうかあのなんていうの今でこそこんな調整バージョンがあったらいいなみたいな、ゲームスタートしていきなりマキシマムみたいな状態の、はい、そういう海賊版もこの、ね、10年ぐらい前からあるんだけど、そうじゃなくて、昔の KOF のコピーっていうのはあの 地元のなんか有名な背景とかを取り込んだだけのバージョンとかあったのえもうそれめっちゃ KOF 好きじゃないですかそうそうだから観光客が来ると俺は日本から来ると台湾とかって言うと「いやこんな KOF ねえ」 <laughs> そうっすよねなんで背景が台湾なんだみたいなそうっすよねのがあるだからもう日本のゲームが輸入禁止だった時期あったじゃないですかあの時期にあの、まあ、海賊版が出回った、出回ったんですけど、 それがどうもう聞いた話なんですけど、ね、こう流れ流れてあの向こうで売ってる PC にバンドルされてたみたいな話があってだからバンドルソリティアフリーセル状態で髪の毛を知ってるっていうのがあなるほど結構そういうのが影響してるんですかみたいですだからみんな知ってるみたいですね じゃあ逆にバンドルするのありですねああええありですね <laughs> もう本サザエさんとかドラえもんの状態に <laughs> なっちゃったとフリーフリーだからねみんな知ってるはいというわけでたこ焼き一段目で来ましたよお待たせしました来た大阪からようこそおいでくださいました まず一つ目はソースたこ焼きでございますありがとうございます今日大阪から来てもらった人にたこ焼きを出すっていうね東京に来た感がない今日来ましたから、ね、今日小田さんちなみに今日新幹線ですか新幹線新幹線来た人にたこ焼きを出すっていうねアメリアメリカ人にピザ出すのあせっかく東京までこれまで来たのに <laughs> どうですかいいっすね暑い日にたこ焼き食ってビール飲んだの最高ですね、そうそうそう美味しい、本当に美味しい サマーコミュニティシリーズの KOF の話、まだちょっと聞いてないので原さんから小田さん聞いてくださいああぶっちゃけ大河の感想はどうですかああそうですねあのまああの鉄拳と同じであのあれ韓国勢が2人で他日本人だったんですけど決勝のグランドファイナルの方はもう本当にあのウィナーズの最後がそのままルーザーズが勝ち上がってきてグランドファイナルっていう組み合わせで。 まあ、そのままウィナーズのモクさんが買ったんですけど結構ねあのキャラが思ってたよりばらついてくれたんでいやかばらついてくれたって言い方になりますよね <laughs> なんか、すごいわかる。こうホッとするみたいな。いやあの実況解説側もホッとするんですよ。あそういや本当に。すごいわかる。あの鉄拳あの僕らがちょっとバグった時は <laughs> リロイだらけみたいな時ありましたリロイスミス大会。あのリロイ誰とリロイスミスが一番強いみたいな。リロイジャパンですよね。あの今今そんなことはないですコロナ直前のエゴジャパンの時とかもそうです。 そうですよね8分の6僕らその前のラスベガスのエゴの時あのサムライスピリッツがもう皆牙が現状でいやでもやっぱあるんですよねそういうことはあとなんかそのイメージは KOF ってそので構成が結構これが強いってシーンがなってたらみんなそれに追従してそれを選ぶみたいな傾向が顕著に思うんですけど意外とばらついたとそうですね今回は思ってたまあ それでも偏ってるっていう人はいるかもしれないですけど個人的にはばらついてくれたからはいはいはいはいえそれはななんかその他のキャラクターにもスポットライトが当たるようになってたそうですねですね、うん、調整の部分がうまいこと5月にアップデートしたんですけど、うん、そうですよねその部分がうまく効いてたかな5月っていうのが良かったのかもしれない、そうですねできるだけその、うん、エボまではいじきたくないじゃないですか、うん、そう分かります分かりますなので できるだけ早くになんとか定版を出しておきたいっていうなるほどでも多分 KOF もありますよねあの何があるかというと僕よくここで語ってるんですけど統計庁もね彼らに見せて、うん、あの一般のランクマッチでネットで行われてるものとかオフラインも含めてですけどそういうデータを見ると実はこのキャラがほとんど の人にとって一番強いみたいなキャラと、大会で優勝しがちなキャラってずれるじゃないですか、ずれますね、で大会で優勝したキャラってやっぱりすぐナーフしろとかあれが強すぎんだよって言ってる、強すぎるんだよっていう騒いでいるプレイヤーのほとんどは、実はそのキャラにはやられてなくて。統計値的には実はこのキャラにやられてるみたいなのいっぱいあるじゃないですか,、割とそうありますよねずれますねずれますよね、だから そのさっき言ったあの馬紙だらけの時も、まあ、確かに使用率が上がって他のキャラクターよりも強いので勝率が上がってるように見えるんですけど統計見るとそうでもなかったんですよね。そうなんですよねこれはけどそのバッシングには耐えないといけない職業 <laughs> そうですねだからあの人気なキャラでさらに大会でも優勝するみたいなことが起きてくると一番怖いパターンですよね、うん、これね、うん、作ってる側からすると。うん あと主要キャラって結構地域性国ごとに地域性多少出るじゃないですか出ます出るんですよだから国際大会の時に、あれっていうキャラがその日本人のうまい人をボコボコに倒したりとかって結構あるんですよ、ね、だから対策できてないみたいになりますよね、慶応競はアメリカどうなんですかアメリカは西海岸が結構コミュニティ強いんですけど大体各ゲーム西海岸です、ね、ああでもそうですよね、うん、でもそうですだからメキシコ コ移民の人とか、うん、メキシコ系の人とかが中心にコミュニティ引っ張ってる感じでそうなんですね、KOL はであのまあいろんなそこからいろんな地域に徐々に波及していってる最中って感じかなってしますね見てたらどうなんですかねそう日本は渡辺選手っていうのを勝ったんですけどその人はそのここ言ったらもうこのコロナ禍ですごい強くなっていったオンライン対戦を重ねてオンライン大会に出まくって強くなっていったタイプなんですけど、うん で海外大会も行ったことない、っていうプレイヤーなんでそういった意味で僕鉄拳の渡辺選手は注目だと思ってるんですけど彼行ったことないんだないんですよしかもその日本ってその彼エリザ使いなんですけど、うん、日本ってエリザがすごい強いプレイヤーがいっぱいいて、うん、エリザ大国なんですよねだからそんな日本のエリザ代表がエボでどうなるのかっていうのは僕すごい楽しみなんですよね そうです 2D 格闘寄りだからねそうですそうです、ねうん、で KOF ではどういう感じなのかなと思いまして KOF どう KOF はうんそうですねでもおそらく今回のねあの今年のエボも国籍は結構ぐちゃぐちゃになるのかなああでもそう KOF らしく、うん、いろんな国が強いっていう、はい、って思ってますね、うん、まあ決勝とかあの まあ、トップ16とか32ぐらいになると結構ぐちゃぐちゃしだすのかなって、ずばり優勝予想はおおいえ優勝予想いやこれ言うとねいろいろ弊害がある <laughs> やっぱそこ難しいですよねそりゃ言えないわ言えないよな大体でも偉い人が言ってたんですけどものすごい偉い人がいたんですけどその1年2年のような 直近の予測はしてはいけない外れるからって言ってました、うん、あのだからだから面白いんだ <laughs> 外れるから面白いなるほどいやそれあのビジネスでやっちゃいけないんですけどこうこういう予想外れるから面白いわけですよね、いやでも僕は今回ねまああの地域地の利みたいなのもあると思うんでもしあのメキシコ勢が優勝するかなって若干思ってます、ね、 特にね向こうは応援というかね、うん、すごいですからねやっぱね、うん、鉄拳見てても思いますけど鉄拳なんかもねいやみんないやどうせ韓国か日本でしょって言ってたら、うん、パキスタンみたいなねそうなんですよねすごいですねそういうことが起きますから、そういうことがすぐ起きますからチリとかねそう <laughs> 強いらしいですよね強いんだよ南米やばいんだよ絶対他にもいるよ いやいるんでコートジボワールがやばいらしいね、うん、でもねまだねその話入ってくるけどじゃあ実際どうなのかっていうところが見えてないのがまた面白いんですよね、うん、じゃあどうなのかが KOF は最近あのコロンビアも強いんですほほら鉄拳あんま聞かないですねコロンビアあの強いプレイヤーって意味だとコロンビアコミュニティあるんですよ昔から、うん、だただ外界と接してないだけで、はいはいはいはい、あんまり まあ、そういうのがね一つ見れるのがエボなんで、そうですね楽しみ楽しみさあそんなわけで、はい、第2弾お待たせしました第2弾ネギ塩だれでございますおおがハイに合いますよ絶対美味しいやつだおありがとうございますこっちの方が生地の出汁の味がよくわますコンボブレーカー2022 これね亜種君が鉄拳セブンで優勝し、うん、なんと当然のように優勝してね、KOF でも3位になったといやなかなか前代未聞ですねこれやっぱないですよねあんまりあんまりないあんまりないメジャーな大会でこう2ついわゆる表彰台圏内いわゆるオリンピックで言ったらメダル圏内に入るっていうのは、うん、なんだオリンピックでいうとこれ競技でいうとなんだろう結構格ゲーを自分でやんない人は で格ゲーなんか一緒でしょ、うん、格ゲーってジャンルで分けてるけど、かなり KOF と鉄拳だと全然違うよ、まあ、ぶっちゃけなんだろうな僕そのストリートファイターで強い人は鉄拳でも強いのかみたいな話を、あの格闘ゲームやらない人と話した時にどんぐらい違うのって言ってパッと出てきたのが、じゃあ、えーとまあ、適当に言うけど、100m 走の選手と長距離走の選手みたいなことを言ったんですよ、ぐらい違うじゃないですか走るだけど 俺もっと違うと思う、うん、ういやもっと違うと思うんですよ俺だから球技と、やり投げとかねそうそうそうそう球技とやり投げとか球技とそれこそ格闘技とか、うん、でも多分それ一般の人に聞いても理解できないでしょうね種目的には違いすぎて、うん、使う筋肉がだからスポーツでと使う筋肉が違いすぎてチキンと側筋みたいなレベルで、うん、あと肺活量と瞬発力の違いみたいなレベルで違うかな でそれがその鉄拳っていう、まあ、そのアルスラアッシュの本職と,、まあえと、まだ発売してそんなに時期が経ってない教育最新作で3位、そうなんですよねアッシュ君パキスタンでしたっけ、うん、パキスタンのアルスラアッシュ、うん、パキスタンじやっぱ KOF いやあんまりああでもそうですねあのたたまにポコってくる国ですねそれも決勝トーナメントにやってんですよ だから練習の仕方が結構特殊じゃないですかパキスタン特殊だしそもそもパキスタンが台頭してきた時に僕これ表じゃなくて裏で聞いたんですよパキスタンの人たちがいた時に「パキスタンってどうしてそんな強くなったの?」って言って僕一番最初に聞いたエピソードですよこれ後からいろんなこといい話は聞きましたけど <laughs> 一番最初に聞いたエピソードパキスタンの選手からですよパキスタン昔1日に 何時間も停電してたんですっていまだに停電があるのかなわかんないけど少なくとも昔はね一日に必ず何時間も停電してたんですよ、うん、でそれが近年1日に1時間か2時間ぐらいしか停電しなくなったんですごく練習できるようになりましたって言われてだ <laughs> からすごいな根本的な何んだろうえ俺最初それ そこそそこっていろいろ考えさせられる考えさせられるですよあの彼らにとってはもちろんその重大なことだったんでしょうけど、うん、僕らからするといやそもそも停電があろうとなかろうとそん練習する時間なんてそんな別にね日本人からしたら1時間2時間しか遊ばないものをあじゃあそれだけ一日で遊ん練習したり遊んだりする時間に費やしてたのかなと思って。 だからアッシュから言わせるとパキスタンには KOF では僕よりもっと強いやつがいるっていうまたそのパターンですね絶対いますよねいや僕で3位だったら彼と彼なら優勝できんじゃないかなみたいなのがいるんですよ多分会いたいなだって鉄拳の時言ってましたもんね俺より強いやつゴロゴロ言うって言ってましたまああのゴロゴロっていうかそのゴロゴロね自分より上のばっかりいるって意味ではなかったみたいだけどでも同レベルぐらいがいる少なくとも少なくとも僕僕ぐらいのは たくさんいるよっているってね現に何かの大会とかでも結構そのあのベスト8に残ってない大会とかもアシュがベスト8に残れなかった大会とかもあったらしくて、そういう意味で言うとでみんな「またまた」って言ってたら本当だったじゃないただなんか最近、うん、そのあのねコンボブレーカーの時に、うん、その日本のドーナツ USG のゲン、ゲン君とアッシュが話した時にゲンが「 パキスタンではじゃあ誰が一番強いのって聞いたらあの秒で俺だよって言ってたらでなるほどまあでもそれはねやっぱそう言わないと結果残してるから圧倒的に俺が強いって言ってたらしいですよだから日本からも何かね遠征行ったもんねやっぱねあそうですね、まあ、一応韓国からも行ったかあそうですね、ね、まあ、やっぱりその日本から行った竹林と韓国から行った、えーと、と2位、うんうんうん、はがちゃんと強いのでそれなりにねその特に2位は あれちょっと項目レガーの話戻りますけど慶応皮膚ではやっぱりアッシュが3位入ってくるっていうのはちょっと話題になったんですよ、うん、慶応皮膚会で。なんじゃなんじゃないですか。なったんじゃないですか。いやなりますなります。だって前日に鉄拳優勝してるんだぜ。なんかだってで言言うたらこれねお互い 2D 勢 3D 勢みたいな話があるわけじゃないですか、はい、タイトル以前に。はい、で 2D は 2D でやっぱり彼らは自分のプライド持ってやってるし 3D は 3D で当たり前なんですけどでもお互いにね結構 似たようなものだけど結局あんまり相通ずるものがそんなないから、うん、あのお互いに実力も分かんないわけですよ、うん、だからこっちで強かったら別にこっちで強いわけじゃねえだろうって思ってたら、侮れないやつがいるっていう状態だったわけですよね大谷君状態ですよねそうですよねそうそうそう二刀流ですよねそうですよねピッチャーとバッター両方やれるやついるんだみたいな、ね まずその、まあ、ストリートファイターと例えばテあの KOF とかだと適正で補正できる人が何割かいるじゃないですか何割いますね、うん、でも鉄拳と KOF って脳が違うじゃないですか違いますね全く違いますねあれはすごいですねどうやって切り替えてるんでしょうね、うん、いや彼下手したら KOF で優勝狙ってますよそう絶対どっかで優勝しようと思ったんですよ、彼、うん、だってボでダブルって可能性も 両方で行く可能性もあるでしょエボリューション2冠ってないかさすがに2つ取ったら取れないでしょ取ったらこれ事件だよ一応その国際大会であのね何年も前ですけど時戸さんが結構そういうああ時戸は鉄拳もできんだよそうでそのまあいろんなタイトルを総なめするみたいなことを一時期やってて、うんうん、まあ、実際何個か優勝とかしてたんですけど、でもエボ規模ではないっていうかやっちゃったら本当にめちゃくちゃ大変だなとんでもないでしょ でもありえるもんねファイナルに2種目行くだけでもすごいいやそうそうそういや本当にもう時戸がもしあのストリートファイターでも鉄拳でも優勝したらもうスポンサーねロート G どころじゃないよ <laughs> コカ・コーラ来る来る来るコカ・コーラ来るスカッとなんかコカ・コーラ来るテレビに出てきたこいつみんながこいつ誰だ それ見たいなソフトバンクも来ますよそれ見たいな来る来るいっぱい来ると思うよ <laughs> いや本当うん、大谷翔平いやいやそんなレベルだゲーいかしよ、本当いやそれぐらい格ゲーってジャンルでくくられてるけどそれが違うんですよ皆さん、うんうん、全然違うんですよ大変なんですよプログラム上は実は、うん、ネットワーク対戦ってそう、ね、ネットワーク対戦分かるでしょこの鉄拳のこれはね一般の人に伝わらないんですよ、うん、こう なんでロールバックした時どうするそうそうでしょほらほらこれが分かってもらえないですよだからねみんな <laughs> みんな言うのは 2D 格闘でなんか例えばロールバックですごい優れたいいゲームが1個出ましたそれをそのまま採用しろよって言うんですよいやそれさ分かってますよそんなことで解決したら世話ないで鉄拳もロールバック入れてますよあもう、うん、うん、でも限界あるんですよなんでかっていうとさっき言ったロールバックした時どう,、どうなってんですかって言って過す 過去が分岐しますもんね過去が分岐はいじゃあ僕はちょっと一般寄りですけど僕はねあのあある程度やまりとは分かりますけど端的にロールバックとは何かっていうところをお話しいただけロールバック例えばだから小田さんに俺は、あの関西人かいって突っ込んだけど、突っ込んで当たったけど実は、 判定をこう突き合わせてみたら当たってませんでしたって言うと俺が切って戻さなきゃいけないんですよ、うん、で戻ってガード成功にしたマルチバースなんですよここはマルチバースオンライン対戦上でそ調整だから逆に言うとみんなには見えないけど60分の1秒ぐらいのコマで当たってる絵が見えるんですよ、うん、で昔のゲームはちょっと俺不都合があって当たった瞬間にあのヒットエフェクト出してた出しちゃってたんで、うん、ロールバックしてもヒットエフェクトが残っちゃってる、はいはいはいはい これはストクロとかでもそういう現象があったでしょ、うん、ストクロってなぜか初期初期の頃はロールバックのせいで当たってヒットが出てからなぜかガードが成功みたいな、だから最近のゲームは当たった瞬間にエフェクト出さずにわざと待ってて、判定待った後にヒット戻すんですよ、でこれが 2D 格闘ってもともとヒットストップもあるし、うん そうそうそもそもアニメーションが60分の1秒にもかかわらず60分の1秒で処理されてるのに小回りなんですよ、うん、はいはいはいはいそうですね昔のあのドット絵とかのそうそう本当に本当に 2D の 2D の頃は、例えばヒットエフェクトとかもこうバッバッバッ火花が落ちるじゃないですかいはいこう大きくなるのも2フレーム戻ったらこうなるじゃないですか、これ全員過去がみんな共通なんですよねだからそうそうそう 戻しやすいあの、うん、みんな共通の過去を持ってるので、はいはい、そこに戻れるんですけど、はいはい、それがなるほどなるほど途中でさまざまな未来を抱えた人同士が戦ってると <laughs> 過去が共通じゃないんで戻れないんですよだから例えば 2D 格闘だったら波動拳ってコマンドが成立しました、うん、もしくはジェノサイドカッター、うん、えっ、ー、となんかガード中なり、 えー、起き上がり中なり何でもいいんですよ何かの攻撃中なりキャンセルで成立しました、絶対自動サイドカッター出るでしょ、はいはいはい、絶対波動拳出るでしょ、はい、鉄拳はそうはいかないんですよ、うん、だから成立して通じに書くのは成立したんで実は成立した後に レバー前々入れようが、はいはい、上入れようが、うん、どんなボタンを適当に押そうが、はいはいはい、無視できるんですよ、うん、そこ通信しなくていいんですね、ああなるほどなるほど成立しましたよってことを送っとけばもうそれ以上の未来はないからあとはゴール答え合わせは待ちましょうでいいんだけど、うん、鉄拳の前はですねどこいつレバー前入れてるな予測で入れるんですよそこまで通じるとですよレバー前入れてるな、はい、だからこのまま前進し続けるでしょうおそらく3フレーム先も 前進してるとしましょう、うん、ってやるんだけど何のコマンドが完成するか分かんないじゃんそれだけじゃ分かんないですねでしょ、うんニュートラルのままかもしれないし、はいはいはい、次前入れたら前々が成立するでしょ、はいはい、鉄拳の場合はそこからさらに別のコマンドもいくかもしれないしなんとボタンが押されない可能性もあるわけでしょありますね大いにさっき野田さんが言ったいわゆる分岐がい こう未来への分岐、はいはいはい、過去の分岐がとんでもないんですよ多い予測がしにくい予測がしにくいので何をやるかっていうと結局巻き戻す時に、本気で異様に巻き戻すしかなくなるんですよだからこうやってステップしましたこう殴りますってなった時にこれを巻き戻し量が多いともう本当にこうやって戻んなきゃいけないアニメーションに対する影響がでかすぎるはいはいはいはいはいはい それはさっき横田さんが言ったた共通の過去のとこまで戻さないと戻さなきゃいけないからって戻るからめちゃめちゃブレて見えるし、でなんなら予測ができてると別にそれでさえ予測でこっちがこっちが要はガードかが技出してるしかないんだったら予測の処理でアニメーションも調整できるわけですよパカってパカってしちゃうかもうそのポーズで止めちゃうかもしくは。 もそのガードに戻した方でパカッと戻れるんだけど鉄拳の場合は分かってないから予測がだってアホみたいに分岐がある、い本当に人生の分岐ぐらいあるわけですよ <laughs> だからもう起きちゃった後に「あーあ」っつって、アニメーションをギュッと戻すから絵が壊れやすいんですよ、はいはいはいはい、だからロールバックのフレーム増やしなくても3フレぐらいが今のところ限界ですこれはだから鉄拳に限らずですよ、うん っていうマニアックな話はちょっと分かりにくいかな <laughs> というわけで、はい、第3弾いきましょうはいお待たせしました第3弾の話題の塩になりますあお待たせしましたありがとうございますこれは日本酒とコラボパーティーした時に日本酒に合うものを作ろうということで作った器がいい器がおしゃれなんですよねね昔のシューティングゲームでこんなできましたねああ言われてましたね <laughs> いただきますちょっと熱そうですねグラスある 熱いですか熱いうまっこれがうまいんだこれがうまいんだこれがうまいんだうま順番的には三番目が完璧なんですよねシンプル塩確かに三番目完璧ああうまいマジでうまいマジでうまいめっちゃうまいですね さん東京と大阪往復してるんですよずっとそうですねだからなんかあるでしょそういうやっぱりね気づいてくれなかった時に小ボケそう気づいてくれなかった時に、俺はボケたんやぞっていうああまだまだやなってこうなんかね気づいてもらえなかったと思ってね <laughs> あの <laughs> 痛い分かります僕反省が芽生えるんですよいや分かりました僕もすごい鉄筋ボルトってみんなの前でボケたのに、普通に新人がメモを取ってたりする <laughs> いボケたんだよなそれめっちゃ面白いですねメモメモメモ取られてしまった <laughs> しかもなんかそこまでいくとそれを突っ込むのをちょっとみたいな空気になるからもういい話にするしかない <laughs> っていうねまあ例えなんだけどもみたいななるほどな原さんよくジャケット着てるでしょ、うん、ジャケット脱いで もう一回切るじゃないですか大阪人って、 <laughs> それは「切るんかい!」ってちゃんと言わなきゃいけないあの気づかないでしょ今のいや、まあ、気づいたとしても言わないですよ、言わないですあれ今何の儀式ですかぐらいでしょ何してんだろうな、あれやる時は一回ちゃんと目配せして目合わせてるはずなんですよやるでやるでともう一回切るって、 さすがに僕35年生きてきてるんで、何回も多分それで、無視してるんですよね <laughs> あダメだろそれ多分無視してるんですよじゃあ言わないとごめんな大阪鉄拳勢のみんな <laughs> これ本当にやってみてよこれ本当に大げさじゃなくて、関西に行ってまあ御堂筋あたりもどこでもいいんですよあのバナナ持ってさ、はい、渡して小学生からおじいちゃんまで小学生からおじいちゃんおばあちゃんまであのバナナ渡して電話やでって あ電話電話かかってきたでってやって 電話かかってきたねって急に知らないもう急に急に電話かかってきたねってやって絶対嘘そしたら全員あそうそう小ボケはもしもしおじいちゃんと会うてるバナナやん絶対やるよやるから絶対やる100%やる100%かどうかわかんないけどでも小田さんこれ自信ありますよね85%くらいはいきますよね同じ日本人だろやるないでしょうこれでこれがねモテるモテないに影響するんですよこのバナナ の瞬時にも電話やでって渡されて反応できないようなやつはあこいつセンスないわ思んないわとだから瞬発力だから小学生でもやるもしもしってそうそうもしもしバナナやんぐらいはやる最低じゃあちょっと、でもうひどい人になると「ああれこれな最新の スマートフォンやからねそうそうそうこれお兄ちゃんこれスピーカーフォンスピーカーフォンどこでやんのもうここここ、黒い粒かだかって濃いじゃこっちはそれも準備してないといけないこっちもうわ面倒くさいな面倒くさいやつや当たってもうたみたいな外れそうそうそういや僕でもそれを破壊王がやってくれるとは思えないですよ破壊王もできると思うな破壊王やりますかやる マジか SNK の関西の本社の人間はみんなやりますよね <laughs> そううんうん多分できますよね、ん、やるじゃ割もやりますやるやると思ううちのお母ちゃんねなんてその岡山の本当にすごいお嬢さん育ちだったんですよ、お嬢さんが関西のね大阪のうちのお父さんと結婚してあのうちだってうちのお母さんね 借家ってのが世の中に存在するって知らなかったんですよお嬢様、お嬢様育ちすぎて、はいはい、あの毎月おばあちゃんが渡してるのは何だろうと思ってたらしいああなるほどえ家賃ってなんだみたいなそんなお母さんがよ関西に嫁いで大阪に嫁いで何十年も経ちますわさ、はいはいはい、何十年も経った瞬間にあの完全に言葉も関西弁になるわけでしょ、はいはいはいはいで値引きも覚えてるわけですよ、はいはい、でだけど俺そんな意識もなく俺大学に東京の大学来ちゃったんで あのお母ちゃんがついてきたんです最初ついてきてその家具とかか買ったるわって言って「お母ちゃんこうたるからな」って言って、はいはい、で俺やっぱもう僕はボンなんてその甘やかされて育ってるんで、ん、でお母さんがねあのまず行くのが百貨店に行こうとするんですよねそこはね百貨店に行くんだけど百貨店ってさこっちの百貨店って値引き効かないでしょ無理ですねないないこちの母ちゃん普通に まあ、あこの椅子いくらしますの?」って言って「このあこの椅子あの1万5,000円です」って「 <laughs> あまあほなこのランプと一緒に答えいくら <laughs> ランプ3000円でしょって1万5000円1万8000円がいくらになりますのって言ったらお店の人普通に「あ1万8000円だから」 <laughs> いや伝わんないそれはおかしいやんそれはおかしいやんって言って怒 こんなになっちゃうの関西でそだからあのお嬢様 昨夜も知らなかったお嬢さんが関西で数十年いるとこんなことになるのかっていうのをななるるほほど俺そこで育ったけど初めてやっぱ東京出て <laughs> えぐって思ったもんね場所も選ばずね普通でだってだってね今日この椅子買うでしょ1万5,000円で買って帰るでしょうでそれ送ってもらうわけやんか、であのまた次の日来てスタンド送ってもらったら二重に送料かかるんですが <laughs> これ両方一緒に送った方がそっち 手段としても手間も省けていいんちゃいます強っ強あのあのお母ちゃんがあの超お嬢様育ちの SNK そういえば最近もっと緩くなったんじゃないですかそんなことないですかあの中東あれねもうまだなってないですまだなってない今頑張ってみんなあのいろいろ作戦を <laughs> でもだんだん緩くなるかも可能性ありますよねどうなるのかななってくれたら嬉しいですけど社風って急に話題変わりますけど社風ってやっぱり変わったんですかその資本が変わるとあのねえっとねえー、っと大阪は本社大阪なんですけど開発だけで言うとねまだ 変化が感じれるほどのものがない逆に変化があったとこあるんですかあ東京は新たに作ったんで全部が新しいですねあ全部が目黒の方でもそれはじゃああんまり資本関係なくってことですか、関係なくですねもう単に新しくできた全員シュマーグ巻き始めるとかそういうのそれはまだ何年かにかるかもしれない何年かかかったらなるんだかかってもならないし意外とあの一えっ、とねようやく先月会えたんですよそのミスク財団の方と、あのブチ買収したオーナー企業の まあみんな優しくて超紳士ででしょねいやなんか思ってたのと全然違う素晴らしい人たちでしたね向こうのプリ,、ね、プリンスな人たち、うん、小田さんと対戦したがって日本来るぐらいですかね、ね、それは僕はどんな接待プレーをしたらいいのかも全く分かんないですけど、ね、ここの誰に教えてもらったらいいんですか本当にそうだ向こうは 思い入れ強かったんでしょうね SNK のああそうみたいですねなんだってメタルスラッグとか、うん、KOF とかそうですね、うん、意外とね思ってたよりもその格ゲーに思い入れが強かった、ね、いや中途強いんですよ中途僕強いの知ってたんで小野さんとかにあの中東キャラとか作った方がいいですよって言って、うん、あのラシードとか出てきたんですよあれ僕もそう結構あそこは強いんですよ格ゲーが なので、まあ、SNK のなんか古い IP 全般興味あるみたいなんでいやそうでしょうねいや僕も興味ありますけど何からどうやっていこうかなみたいなのを今考えてる最中ですねなるほどそうなんだ小田さんって激高することあるんですかあのねなんかでもこうなんか怒りっぽいって言う人もいますよあの古い付き合いの人から言うともう30年20年以上付き合ってる人から言うと なんか小田さんって人前で切れなくて急に急に非常階段とかで「 <laughs> それはそれはさすがにないです、ね、あそうなんですよかったけどなんか突然もう本当にこれ撮ってます大丈夫ですか撮らせてください、ね、仕事中に突然「グワッ!」とかって言うから 言っちゃうんですね言ったらもうそこですっきりする、言うても鉄拳の三島家って狂ったように見えるけど、要はあの人たちは財閥という権力を持ってある一定の秩序で生きてる人たちなんで、うん、一応身内の中での暴力、そうそうだから彼らからすると分かんないです彼らが実在するとしたら一応僕とかにはリスペクトをちゃんと持ってくれる一定の <laughs> 一定の距離を保ってくれそうな雰囲気はあるわけですよ多分 KOF の山崎は無理ですねなんか問答無用で刺されそうですなんか俺のバグを直そうとしやがったなって刺されそうじゃない <laughs> 俺を正そうとしやがったってやられそうじゃないですか後ろから刺されそうですそうそうそうあいつそういうこと何とも思ってないでしょいやだから逆に鉄拳出したいなっつってたんですよ最初山崎出し山崎出したくてしょうがないずっと言ってた俺とかマイケルとか あの他の企画もそうですよ実はギースより先山崎やりたいなでもギースやらずして山崎はねえだろっつっていきなりえなんかそのゲストキャラクターなんですけどあの王道を行ってないのは狙ってると思うんですけど例えば「ストリートファイター」で竜じゃないんだとかあそうだよその悪党を狙ってるからそうですよねそれはなんでそうなったんですかでもねゲストキャラぐらいになると あの衝動に勝てないの俺ら衝動に勝てないどうしても王道行った方が絶対売れるに決まってるああそうっすよねそうっすねけどね重いのがその時はクリエイター気質が勝っちゃうんだろうねああのねなるほどだってよそ様のものをいじるわけじゃんはいはいはいそうっすねでこれ面白い心理なんですよよそ様のものをいじる時っていや人によるかもしれないけど鉄拳プロジェクト俺特に俺なんかどうかっていうともう2択なんですよま 全く興味がないからそれなりになっちゃうか、うん、いじるなら俺らの方がオリジナルを超えてやるかっていう気持ちでこれ2択しかないんですよコラボってちょうどいい甘いはないのなんでかっていうと、うん、売れるから仕方なく売れるものを扱うか自分らの思いを反映したものを扱うかの2択しかないですよ、うん、そしたらやっぱりいや例えばですよ例えば分かんないけどなんか 世界でもう有名なマスコットキャラクターのこれをと組んだら鉄拳は間違いなくプラス50万本100万本売れますよと、言われたら商売的には強いけど俺らが全く興味ない場合にどうなのかなっていう思いが勝っちゃうんですよそしたら俺たちが扱いたいもん扱いたいじゃないですかはいはいはいはいじゃないギギースとかはもう豪気もそうだけどこれこれあえて失礼を承知で言うけどギギースとか豪気は 好きすぎてみんなああいう極悪人極悪人って別に豪気も極悪人ってことじゃないかもしれないけどあの悪そうな人、俺らの方が もっとかっこよく見せれるってもう究極のプロの同人誌同人ですよ、はいはい、 <laughs> 同人誌同人の気持ちを、はいはいはい、本気のお金を持ったプロがなるほどなるほど同人を本気でやるとこうなるんだを見せてやるになっちゃうんですよはいはいはいはい、はい、まあ燃えますよねそしたらもうあれですよオリジナルのモデルさえ借りないのはそれですよああ、うん、借りてないって、ね、借りてもしょうがないとかもあるけど、作り方が違うからね、うん だけど借りたらもっと楽なんですよモデル、うん、だけどね借りない、うん、俺らは動きリスペクトしてるから俺らの方がモデリングもっとかっこよく猛者もかっこよくこう戦ってもかっこよく見せるぞっていう気になっちゃうんですななぜかライバルオリジナルになっちゃうんですよこれ、同人の気持ちとちょっと似てますよねもうオリジナルを超えるって思ってる人もいるわけでしょ、うん、まあ、もしくはオリジナル好きすぎてそうな好きが好きすぎて120%になるみたいなギースもそうだったもうギースなんて まだ小田さんが OK 出す前から俺があの技術のトレーラーは画廊スペシャルの方の技術の音楽使うからしかもオリジナル音源せって言ってあいつら絶対貸すからって <laughs> なん何の根拠もない自信をってでそれで通す絶対にオリジナルの技術のガラスペの技術の曲を使う、うもうそれをあの生音源で流す今の音質で もうそれは絶対にみんな想像しろって言ってもう15人20人ぐらい前に企画の、みんな想像しろ英語のあの舞台でで「でででん」でででんでで、ん、もうか察しのいいやつはここでグーってくる、うん、はいそうですねそうですね旧世代の人たちですけどビヨーンってででて、ででってあのギターとあの日本の楽器を混じったあの音楽を聴いた時にほらよみがえるこの記憶はいはいはいはいみんなが「ギースだー!」 ってなってその次に来る気持ちは何だとか何も分かってるなとで拳プロジェクトよく分かってるなっていう気持ちが来るじゃんこれだよと。これ俺ら絶対やるぞって言ってから許諾を取りに行って <laughs> 許諾取れるかなこれどう思う <laughs> 大丈夫かな大丈夫かな TGS の時ですね確かちょっと話があります技術使わせてください、はい、いいっすよ <laughs> いいっすよ 割とスッといったあのなんならコラボの中で一番難易度が低かったで早かったもうね猛暑も全部動画でチェックもらったんですけどもああもうオッケーっすよ